cas d'èxit que veureu a Catalunya en temes d'aixecament de, de capital i de rondes de finançament del sector immobiliari. Marc, si vols, primer una mica i em expliques... la primer de tot, gràcies per convidar-nos. Eh, jo soc el Marc, soc un dels fundadors de Minorix, que és una companyia que estem aquí al Tecnocampus. A Minorix ens dediquem a buscar tractaments per malalties minoritàries, malalties rares, eh, malalties que sobretot afecten nens, eh, eh, les malalties greus, les capacitats, per les quals majoritàriament no hi ha tractament avui en dia. I nosaltres seguim una sèrie d'estratègies per buscar, per buscar nous fàrmacs per a aquestes malalties. Moltes vegades la percepció que són processos llargs, complicats, que jo personalment estressants. Com l'has viscut tu? El qual, com acabes de dir. <laughs> és, el més complicat que has trobat? És més fàcil que t'has trobat en aquest procés? Sí. Que destacaries com a positiu? destacaries com a positiu sí, sí, és més llarg del que, del que volíem o del que havíem previst. Eh, probablement eh, ens ha costat el doble de temps. Vam començar el maig de l'any passat, que havia un any, i, i ens ha costat això, el doble de temps, tot i que també m'ha costat el doble de, de diners del que bueno, havíem previst. però tant, malament. Um, al final, és un final feliç, no? accions, això òbviament, no? El, aquí, diguéssim que tots els que han entrat en aquesta ronda estan en una situació igual, no hi ha cap diferència entre el, el, el preu que ha pagat el Business Angels per entrar a la companyia o el que han pagat els, els, els inversors en el risc, això tothom està igualat. Ningú té un plus per fer de ser més, més guapo i o més lleig, això tothom està igual. Ara, les, el que hem demanat uns és tenir capacitat de, de, de, de decisió dins la companyia, participar en el Consell d'Administració sobre el capital risc amb una sèrie de condicions, de dir, bueno, condicions sobre les quals nosaltres eh, volem poder decidir o que sense el nostre vot tampoc no es pot fer. O sigui, al final és una qüestió de posar-se d'acord, però sense ells tampoc no pots fer. O sigui, al final des d'estar de la Són molt més agressius per la gestió. Sí, i, i, i després tota la, la, la llista de clàusules que et poses, no?, de, de rastre, de, de promoció, totes aquestes coses que et posen a fer del risc. Thank you.